Tulitoka na basikeli saa kumi usiku. Saa kumi usiku tunatoa basikeli ndani tunaipanda mpaka saa saba mchana. Saa sita na dakika tano tunafika hiyo sehemu. Tunafika pale tunakuta watu wamekaa wengi tu, yaani kuna ishara ya msiba. Jamaa akasema ngojea kwanza tusalimie hapa kwenye msiba ili tuulize tumu, tumuulizie mzee. Kumbe yule mzee tulimwendea ndio kafa. Na jeneza lishaka maiti kashatolewa nje ndio anaenda watu wanamaliza taratibu waende wakamzike. Nilihuzunika, nilisema sasa jela nitaiona mpaka mganga kafa.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 Baada ya kuzaliwa ulikuwa mtoto wangapi katika familia ulipojikuta pale kwenye familia yenu? Nilikuwa mtoto, mimi ni mtoto wa pili katika watu nane, katika watoto nane. Mm. Wa kwanza kuzaliwa ni dada yetu. Mm. Baada ya kuzaliwa sikukuta dada yangu anasoma shule mm. kutokana na hali ya uchumi na familia yangu jinsi ilivyokuwa maskini. Ndiyo. Mimi nikapelekwa shule. Nikasoma mpaka darasa la nne mwaka 1988 saba mwezi wa sita nikaachishwa shule baada ya kutokea mtu mmoja aliyekuja kuambia wazazi wangu kama ananiomba anichukue Dar es Salaam kuja kunisomesha. Baada ya kufika Dar es Salaam nilifika Vingunguti maduka mawili. Siku niliyofika, siku ya pili nikawekwa dukani nikaanza kuuza duka la kupima mchele mm. miaka saba niko maduka mawili Kariakoo sipajui mm. baada ya hapo siku moja alikuja yeye kwa sababu alikuwa hakai pale akaja akaniambia kama ni muda mrefu nimekaa dukani, kuna ugonjwa umeingia, kwa hiyo natakikana nipumzike dukani na atakaa huyu ambaye kwa ni kaka yake. Mm. Ndio ikawa kaniondoa dukani. Safari yangu ya maisha ilianza hapo. Ugonjwa gani uliingia? Alisema ugonjwa wa mifupa. Mm. Kipindi hicho ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka 1993 mm. mwezi wa nane. Okay. Kwa hiyo kweli kwa sababu yeye ndo kanileta mimi nikawa nipo. Akaniambia kula, kuvaa, kufua ni hapa mm. na kulala mpaka baada ya muda utarudi dukani, utaangalia shughuli nyingine ya kufanya, lakini kumbe hatimaye ile ilikuwa ndio kuniondoa kwake pale. Na shule hakukupeleka kama alivyokutoa kwa wazazi, kama alivyonitoa kule. He, safari yako ya maisha ikaanzia pale. Wakati niko pale dukani, ilipofika mwaka tisini, siku moja nilipakia barua kutoka nyumbani kwetu kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo niliondoka mwaka 1988 na mwaka 2000 mwaka 90 nikapokea barua ya kwanza nikiambiwa kama mama mama yangu ndo aliniandikia akiniambia yeye na baba yangu ameachana mm. na watoto wote kamwachia yeye mm. saba. Kwa hiyo mwanangu, nainukuu na, na, barua mm. mimi mama yako nakueleza kuwa tumeachana na baba yako. Baba yako tumeachana kwa masharti kwenye tawi la CCM. Tumeandikishiana endapo kuwa nitakuja kumuomba panado aspirini wakati ule ya kuwa mtoto anauma, naomba nisaidie aspirini ndio kanirejea. Kwa hiyo tumeachana kwa masharti. Kwa hiyo watoto wote nimewachukua, namtegemea Mwenyezi Mungu, namtumee na wewe mwanangu. Nilihuzunika sana, nikajua tayari nikiwa sina uwezo tayari nishabwagiwa robo ya, ya dunia kichwani kwangu. Nilichokifanya ilikuwa kila ninapomwona mtu kawaida, zamani tokea hapo nyuma, kabla ya mwaka tisini, elfu mbili, kabla ya simu tuseme, ilikuwa mtu yote anapotoka kule nyumbani akifika Dar es Salaam anapita kila anapojua kuna mtu wa nyumbani kumwambia bana, nimekuja, jambo salamu. Baada ya hapo wewe waliokuja kwako unaanza kumwambia bwana, siku kitakondoka kabla kuondoka njoo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa nafanya hivyo anapokuja yule mtu, kwa sababu mimi dukani nilikuwa nalala umo umo, kila kitu ni umo umo, nikitoka nje kuswali nataka kitu kanipa mtu wa kumwagiza. Kwa hiyo cha kufanya ni kuwa anapotaka kuja kuondoka, siku mbili kabla kuondoka, anakuja nachukua chloroquine, aspirini, malaria queen, mm. nafunga boksi boksi zile nampelekea kwanza dawa halafu na vyakula. Chloroquine hizo duka lenu lilikuwa linauza au ulikuwa unaenda kununua eh, katika duka la dawa? Kuuza, mimi nachukua ninachouza. Kwa hiyo duka lilikuwa duka la dawa, duka la vyakula zamani, mwaka tisi, miaka hiyo ya nyuma ilikuwa aspirini, chloroquine, malaria kwini, zino paracetamol, yani dawa za zote zilikuwa zinauzwa madukani na vyakula. Kwa kusema ukweli, niliishi yale maisha tisini mpaka tisini na tatu mwezi wa nane vile vile mm. kazi ndo ya dukani ikaishia pale ishia pale mm -hmm. na kuishia kwake nilitoka pale dukani ananitoa pale dukani na suruali moja na fulana mbili mm. mimi nikatoka ikawa mimi na, niko mitaani nikiwa na umri mdogo na wakati hule ilikuwa ni Dar es Salaam, sio sasa hivi. Kama mtoto ana miaka kumi, kumi na tatu ndio mkabaji wakati ule ilikuwa ni Dar es Salaam kweli, na mimi nikaingia kwenye genge la wakabaji na wahuni bila kupepesa macho, ndio ikawa ndio kazi yangu. Ukawa kibaka sasa mzuri sana Kilichokuja nitoke, niliendelea na nikaingia kwenye mambo mambo mambo haya mm bangi kasoro pombe pombe tu, lakini nilikuwa mtumiaji mzuri. Mwaka 1994 si ndipo alipoingia Mheshimiwa Agostino Nrema akateo, akatoa ilani ya kuwa watu walinde sungusungu. Kundi lililoteguliwa siku ya Jumamosi na Jumapili ilikuwa kwa kule Vingunguti machinjioni, maduka mawili, lilikuwa kundi la watu wale waovu, ovu yaani, share, mjumbe anajua kama fulani na fulani na fulani na fulani ndo vibaka hapa. Kwa hiyo wale ndo walikuwa wanapangwa Jumamosi na Jumapili, kwa sababu wakati ule kila Jumamosi na Jumapili ilikuwa ni sikukuu. Kwa hiyo mimi nikajumuishwa katika kundi moja la Jumapili nikiwa ndio kamanda, nikakabidhiwa kitabu kwa sababu watu wote waliochaguliwa katika lile kundi walikuwa wao ni watuhumiwa polisi. Hawezi kwenda kupeleka kitabu ku, kusaini, na ulikuwa una saini saa sita na saa kumi na moja alfajiri mm. unaenda tena polisi kusaini. Kwa hiyo mimi ndio nikawa nimepewa ile kazi. Namshukuru Mungu nikiwa ndani ya ile kazi, maana ni kumshukuru Mungu nikiwa ndani ya kulinda sungusungu sungu, siku yangu ya Jumapili ilikuwa ile kazi inafanyika. Mimi nilikuwa ni sina nguvu, ni mdogo lakini wale wenzangu ambao kwa tulikuwa nao kwenye kundi ndio ndio kwa master. Kwa hiyo ili kwa kuwa hawaaminiani, mimi ndio nilikuwa naimshika mali. Siku moja siku moja tukiwa katika zamu yetu ya kulinda sungusungu, ilipofika mida saa tisa usiku niliona kitu kimoja ambacho kwa sita kisahau katika maisha yangu kulikuwa na mwanamke na mwanamume, yani ni mtu na mumewe wanakuja, yani wanatoka wanakotoka ndio wanapita usiku saa tisa akiwa wamelewa. Mume kalewa sana, lakini mke kalewa, yani tuseme walikuwa wanatoka zao kwenye starehe zao. Mmoja kati ya wale watu ambao tulikuwa nao, sisi tulikuwa watu sita katika kundi letu la kulinda, na hapo hapo ni vibaka, la kulinda na vibaka au akasema jamani, ng'ombe anakuja. Wakati huo nakumbuka nilikuwa nimelewa unajua ile kuvuta mpaka ukawa mm. Mi kazi yangu ni kuchukua kitabu nikirudi pale ndo kazi yangu imekwisha mpaka jio asubuhi ile, hata kama nitakuwa nimefanya nini, asubuhi ni lazima mimi nimwage maji nipeleke kitabu polisi, alafu nirushe kwa mjumbe. Kwa hiyo waliposema vile, wale mabwana kweli wakatoka mpaka alipofika ile saiti yetu, wakakabwa, mm. wakanyang'anywa kila kitu, kapigwa na kofi moja moja, nendeni kuondoka kama hapa no, pale ulipokunja kona pale pana kona pale tulipokuwa sisi sisi tulikuwa hapa tulikuwa hapa sasa kuna kona hapa kwa hiyo baada ya kufika pale kukawa kuna doria ya polisi kupitia kwenye wale sungusungu wapi hawapo walinzi wapi wapo yani doria kubwa tu ilikuwa kwa sababu kulikuwa na askari nane wawili wana mbwa wawili wana bunduki wawili wana virungu, wawili wameshika pingu tu nane. Kwa kweli wakawakuta wale watu, nao nadhani waliwaelezea, kwa sababu kule nilikuwa sipo. Walipotoka kule wale, baada ya kuwaruhusu kwenda wale, wali, wakafahamishwa kama ni hapo, wale wakazunguka. Sasa walipozunguka, mimi nilikuwa nimekaa kwenye kona hivi, baada ya kufika pale, maana hawajafika hawajatukaribia tayari. Askari wali yule bwana aliposema askari mmoja wetu, yani pale hatukutambuana, tulijisahau kama sisi ni walinzi, kila mmoja akatafuta usawa wake. Mimi kulikuwa na banda kama ni jiko tuseme la mtu, unaingia halina mlango, huko mbele kuna ukuta tu udongo, nilitoka nao ule ukuta. Yaani umeingia pamezibwa alafu ukatoka upande wa pili. Kutoka na upande wa pili hivyo hivyo nilivyotoka. Niliumia lakini kwa sababu nilikuwa niko stimu kwa kusema ukweli baada ya kama robo saa nilirudi na watu majirani kuamka walikamatwa watatu wale. Walipigwa. Unajua kupigwa? Walipigwa wale mabwana mpaka sasa akisogezwa hivi ndio wengine pale wanalia anasema tayari na mimi nikatoka nikaja nikashuhudia pale, ikaitwa Passat. Wakati ule kuna vipassat Hiyo Passat ndio nini? Gari ya polisi mwaka 90 zilikuwa ni Passat hivi vikorola fulani hivi vidogo vidogo vigari vidogo vidogo vilikuwa. Akikamatwa mtu anaekwa kwenye buti. Wakaekwa buti ya Corolla wakaekwa watu watatu. Wakaondoka. Kwa hiyo pale wengine nao katika watatu tuliobakia wawili wakakimbia wakaenda zao mikoani kwa sababu alijua lazima kwa sababu watu watakuja daftari liangaliwe, walinzi wa siku ile wako ni wapi, mm. msaka upite. Mm. Mimi hata nilisahau kilichokuja kunihuzunisha. Mm. Dar es Salaam sina mtu ambaye kwa hata kama nitakamatwa akusaidie kwa chochote. Eh, kuja tu kama nimepigwa kama vile aje tu kule Muhimbili kunisaidia, sasa atanisaidiaje na nimekamatwa kabisa nilikuwa sina, nililia nikakumbuka mbali mno. Kwa kusema ukweli, hilo sitalisahau. Ulikamatwa kwani? Sikukamatwa, kuja pale kukuta wale wenzangu vile walivyofanywa. Mawazo akaja kama ingekuwa mimi ingekuwaje? Bwana mmoja alikuwa mama yake ni askari JKT, baba yake alikuwa yuko bandarini. Mmoja babake alikuwa ni askari trafiki kubwa tu kaka yake mkubwa alikuwa ni askari magereza, mmoja babake alikuwa mwanajeshi mwanajeshi JW, mama yake alikuwa askari wa kawaida. Hawa walikuwa wana ngao, unaelewa? Sasa mimi lile jambo lilinikaa kwenye moyo, nilihuzunika na sitasahau. Nilijaribu kuvuta picha kwanza mimi yule bwana alivyonichukua kule kunikatisha masomo mm. nilipeleka lawama kwa wazazi wangu, lakini baadaye nikazirudisha nikijua kama kutokana na hali yao ya uwezo mm. ilikuwa hakuna budi wafanye vile. Nilipokuwa naenda shule nilikuwa na mawazo ha, kazi kubwa ninayoitaka ni ujeshi mm. mimi nitakuwa mwanajeshi na nilikuwa nafahamu tu darasa la kwanza mpaka darasa la tatu nilikuwa niko vizuri mpaka naenda darasa la nne sasa tamaa na hali, tuseme sio tamaa, ni hali. Mzazi aweze kuwa na tamaa kwenye mwanaye ni hali. Nilitoka pale, baada ya kutoka pale nikahama tu mtaa, katoka Vingunguti nikaja kwa Simba. Yote ni Vingunguti, lakini tofauti tofauti, na yote namopita na lala geto kwa wahuni. Nimehama tu kambi, nimehamia kambi nyingine. E, maisha akaanza kuendelea mm nikahamia sehemu moja inaitwa Mwembe Karata. Mtu yote kwa Simba ukimuuliza Mwembe Karata anapajua Vingunguti hiyo mm. Nilikaa pale wakati nipo dukani mm. yani sikurudishi nyuma, ni stori inaendeleza mm. Nilikuwa na mazoea kwenda sehemu moja ambayo kwa sasa hivi, wakati huo ilikuwa haina jina mm. Sasa hivi inaitwa Barakuda mm. Tabate. Eh. Mm. Barakuda kulikuwa na nyumba tu chache upande wa huku. Huku kote kulikuwa ni pori. Mm. Kule nilikwenda nikamkuta mzee mmoja. Mm. Yaani kwenye watu watafanya mambo yao ikifika saa mbili mimi ni, nafunga duka saa mbili lazima niende kule mm. kwa wahuni kuna vitu vile ambavyo kwa wanaiba kule walikuwa ndo wanagawana gawana mimi napata vile rahisi rahisi mwanangu chukua hicho wewe mwanangu nikija unanipa unga unajua ile Mm. Kwa hiyo kule nikakutana na mzee mmoja wa Kisukuma. Mm. Ile mzee alikuwa anaitwa jina nimenipita kwa sababu yeye alikuwa ni 89 mwishoni kuingia 90 90. Mm. Alikuwa kashakuwa mzee. Mm -hmm. Na alikuwa ana mshipa mkubwa. Kwa maana ya tezidume au? Eh, mshipa wa kushuka eh. Mm. Mkubwa sana mpaka alijaribu kushona kiroba akauvalisha akavaa humu kiunoni. Hali yake ilikuwa ni duni. Yule mzee nikawa mimi juhudi ninayochukua ni kumpelekea unga na samaki wa kukaanga kila siku unga nusu na samaki wa kukaanga wa shilingi tano. Ni fungu hilo shilingi tano. Yule mzee siku moja alinita akanipa karatasi karatasi hizi zilikuwepo tatu ngumu kama gamba la gadaftari la, la mwisho lile la nje lile gamba moja limeandikwa kwa Kiarabu maandishi mm. na limegungwa mihuri miwili mm. ambayo kwa ni mihuri kama ya moto vile yani sasa hivi ndio nagundua kama ya, ilikuwa kama ya moto rangi nyekundu katasi nyingine ilikuwa sio kaki sana maana ile ilikuwa kaki ya damu ya mzee ile nyingine ya kaki nyingine nyeupe hii nyingine ilikuwa imeandikwa kwa Kiingereza, nyingine kwa Kiarabu. Kwa hiyo Kiarabu mbili, Kiingereza kimoja. Akanambia hii nakupa, eneo hili hapa lote ni la kwako. Hmm. Ndio karatasi hizi, wewe ndio mwanangu, ndio mrisi wangu, ndio nakupa. Nikazichukua zile karatasi, kwa kusema kweli sikujua nimeziweka wapi, hmm. kwa sababu nilikuwa siwezi kuongea, siwezi kufanya kitu bila kuvuta na nikivuta lazima nitalala, hata kama niko wapi, hata kama ni ndani ya maji. Kwa hiyo kile kitu sikujua. Kwa hiyo baada ya ku, narudi sasa huko, baada ya kutoka pale kule Vinguti kuja kuhamia kule, ikawa sasa nimerudi tena na Barakuda, yaani na, kule nalala nashinda kule. Siku moja nikakutana na mtu mmoja yule mtu sikumjua kwa sababu nilikuwa vibaya niko vibaya, yani sina tena mawasiliano na nyumbani na sina uwezo wa kurudi na nilifikia kipindi natamani niondoke nipate shilingi elfu tano elfu ilikuwa elfu tatu nauli ya meli elfu tatu sina uwezo wa kuipata elfu tatu nikashindikana, nikakutana na mzee. Yule mzee alikuwa ni mtu mzima, nikajaribu kumdiscuss nikaa nimelala, nimelala sehemu hivi, lakini sikumuelewa akanieleza tu maneno mengi halafu na akaondoka zake, lakini siku ya pili alirudi. Aliporudi yule mzee nikataka kumkimbia kwa sababu niliona kama na disturb lakini baada ya kuja kukaa kutuliza akili naye kunieleza sana, niligundua ndo babu mzaa mamangu mimi na yeye kumbe alitoka huko alikotoka akawa kaja kwa kunitafuta. Mm. Kweli akanipata, baada ya kunipata akanipa nauli sasa ya kurudi. Mimi nikarudi, sikufika Pemba. Mm. Nikarudi mpaka Unguja. Baada ya kurudi Unguja nikafika kwa mtu ambaye kuwa namjua nyumbani kwake, kujuana tu kama huyu ni fulani na mimi ni fulani, nikaa nafika nyumbani kwake. Kikubwa nilichonikuwa nikifanya nipate kibarua nirudi nyumbani shafika Unguja pale, nauli ilikuwa kama shilingi elfu mbili hivi. Siku moja nikawa nimelala kwenye uwanja wa Malindi pale Unguja, melala na njaa kali sana, kwa sababu kwa jamani nalala tu asubuhi saa kumi na mbili mimi mguu si karibu mpaka mjini pale, lakini nilikuwa natoka nazunguka kuuliza uliza, nikichoka naenda kulala kwenye miarobaini mtu yote akisikia uwanja wa Malindi ana anapajua. Hmm. Nikamwona jamaa mmoja ambaye kuwa nakumbuka kuna kipindi nili, niliwahi kumsaidia. Hmm. Na sikumshtua kwa sababu nilimsaidia, nilimshtua kwa sababu namjua. Hmm. Kweli yule jamaa alikuwa smart. Alipo kwa jina lake akageuka akaniona, alikuja akakaa pale. Kwa kusema ukweli, kwanza alivyoniona vile alihuzunika sana kwa sababu nilikuwa katika hali si ya kawaida. Baada ya kuniona kukaa, nikamwelezea yule bwana alichofanya. Alinichukua mpaka nyumbani kwake, nikaoga, akanipa nguo. Baada ya kunipa nguo, akanipa hela, akanipa laki moja na elfu sitini. Wakati huo ulikuwa unataka elfu mbili tu? Nataka elfu mbili. Laki moja na elfu sitini. Nilichomwambia, sikumwambia nataka nauli naomba nisaidie, kama utakuwa uko vizuri, nipate msingi, nifanye shughuli yoyote ili ile pesa niirudishe, mm. halafu niende nyumbani. Nilimwambia kitu kama hicho, akanipa ile hela, akanambia kama ukijaliwa kufanya shughuli yote ukafanikiwa, utanirudishia, kama ikifaa, nimekusamehe. Mm. Mimi nikaitikia, nikaanza kufanya biashara chukua tambi tambi pale Unguja kuna kiwanda cha tambi kwa mchina anaita chukua tambi pale napeleka donge naenda nakopesha madukani mm. laki moja na sitini mwaka tisini na tatu tisini na tatu ilikuwa ni nyingi napata mzigo wa maana nachukua viroba vya tambi napeleka nakopesha duka hili nakopesha hili yani na madukani bana tambi napeleka nakaa baada ya siku tatu nne naenda nadai Ukidai kesho nikija, leo njoo kesho, nachukua tena, nampeleka, nachukua. Kweli nikaipata ile hela siku hii isiokuwa na jina, nikaichukua ile hela nikamrudishia yule bwana. Bwana, nashukuru hela nimepata. Wakati huo umebakiwa na faida ya bei gani? Nilibakiwa na faida kama laki mbili na elfu themanini hivi. Ndani ya muda gani? Ndani ya miezi mitatu, ndani ya mwezi na nusu tuseme kwa sababu baada ya kile kipindi siku chache ilikuja Ramadhani. Kwa hiyo ikawa tambi nafanya ile kazi. Kwa kweli nilirudi Dar es Salaam tena tena mm. kwa sababu nilikaa nikafikiria familia yangu jinsi ilivyo. Ni mama baba yupo mm. lakini kahama kama hapa kamea kama Kibaha mm. kaoa mke mwingine Kwa hiyo ili mimi nisirudi kule, lazima nirudi Dar es Salaam. Kwa kusema ukweli, nilirudi Dar es Salaam, nikamfuata jamaa, nikamwomba anisaidie kunitafutia sehemu nifungue genge. Jamaa kweli akafanya vile, na hapo tena kuna mtu mmoja ambaye kwa ni mjomba wangu, naye akawa yupo, naye akawa anatilia nguvu, nikafanikiwa kufungua genge, nikafungua genge genge kanauza. Mungu akanifungulia, Mungu akanijalia, katafuta mtu mwingine wa kunisaidia. Yani mimi ninapotoka asubuhi kwenda zangu Kariakoo Shimoni, yani yule yanafungua na kufungua kwenyewe, kwa sababu nilikuwa nalala uvunguni kwa genge juu nafunika funika chini, uvunguni mwenyewe nalala. Hapa kujengwa hapa kwa wazi tu kama vile pale. Kwa kweli maisha yaliendelea ikawa tayari nimerudi tena kuwa na uwezo wa kumsaidia na watoto wale ndugu zangu waliobakia. Nilisaidia kwa muda, siku moja iliyokuwa haina jina, bila kutegemea. Na kule nilikokuwa zamani ni mbali na pale nilipo, bila kutegemea. Nilikuja kushangaa yule bwana aliyekuja kunichukua kule kipindi uko darasa la tatu mm anatokea anapita karibu na lile genge nilipo, na akupita kwa sababu njia ilikuwa karibu, kupita kutupa macho niko mimi, akasimama mwanangu, vipi, habari ya siku, salama, habari za haya, salama. Kumbe upo Dar es Salaam hapa hapa, hututembelee? Kaambia ah, nipo. Kuna jamaa alifungua ile genge, akaniambia nije nimshikie, nimkalilia hapa kwenye genge lake. Yani wewe ndio ukamwambia hivyo? Namwambia yule bwana. Unamdanganya? Namdanganya. mm -hmm. Kwa kusema ukweli, yule bwana akaniambia da, ni vizuri, jitahidi maisha ya kanipa wasia tu, haya haya, kawaida ya muuza juisi, muuza soda, anapokuja mgeni huwa anampa soda, muuza maji amua akija mgeni anampa, lakini nitafuta tofauti na muuza genge, akija mgeni anampa kisu mm. ataangalia atakula chungwa, atakula embe, atakula nini, lakini yeye anampa kisu. Kwa hiyo nikampa kisu akala alichokula, alafu akaenda. Kwa kusema ukweli, ilichukua kama siku mbili siku tatu, yule bwana alikuja tena. Alipokuja alikuja na mada mpya, unanidanganya mimi, ndo nilikutolea nauli yangu mimi, nikakupandisha ndege nikakuleta hapa, leo unanidanganya mimi si useme kama genge lako ili nipate kukupa msaada angalau kuleta matofali, kwa sababu nasikia unalalaumu humu na hii dunia sio tujenge matofali. Nikamwambia haina haja, ili genge la mtu mm. unakuja kujenga leo hapa, kesho unakuja kuwaje? Mimi sio la kwangu, mimi najua yote. Sasa wewe kama unanibishia, tuone, uza genge tuone. Mm. Nikamwambia mimi nakubishia na nitauza ili genge, tutaona. Mm. Akaondoka. Siku ya pili asubuhi naenda Kariakoo, elfu arobaini zikachomolewa. Wapi? Mfukoni. Kwako wewe? Ndiyo. Mm. Imani yangu ikanipa kama ni yule bwana. Mm. Maneno yake aliokuja kuyazungumza, mikosi imeanza. Mm. Sasa kwa sababu Mwenyezi Mungu alinijalia, nilikuwa nafanya ile biashara kwa akili, hasikuteteleka, lakini imani yangu ikawa ishakuwa nyeusi nikarudi Kariakoo, mimi hela ishaibiwa, nikaja zangu pale, nikachukua hela, nikarudi tena, biashara ikaendelea. Lakini kwa kusema ukweli, si kama nakumbuka siku moja niko pale gengeni, shapanga chumba naishi kwenye chumba na ile sehemu iko vile vile, lakini mwenye nakunja naika uvunguni na nini pale, naenda zangu kule kulala. Siku moja niko pale gengeni, alikuja bwana mmoja siwezi kumtaja kwa sababu yupo huyu bwana alipokuja alinijia na mada bwana, sikiliza haya maisha na huko mbele tunakokwenda maisha yatabadilika, tufanye kitu. Kaka vizuri, nikamwambia tufanye kitu gani? Akanambia tutafute tu, twende tukachukue pesa, tutafute sehemu tuende. Dar es Salaam hii sio. Mm. Kaambia mbona unanipa mambo maajabu? Huko mishatoka zamani sana huko. Wapi huko? Yaani huko atakakonipeleka nikamaanisha na nilipomwambia naye alinielewa. Mm. Ushanielewa eh? Mm. Huko atakaponirudisha mimi nishatoka. Hela hiyo tunaenda kuichukua wapi? Hela tu inachukuliwa tu. Mm. Yeye wakati huo anauza kiduka, ana duka, kiduka, kiduka chake cha kupima pima hichi. Unga, mchele, marage, unajua mafuta taa nini. Mimi nina genge. Alafu tuko mbali mbali. Mm. Uko Tabata huko mimi niko Akanambia sikiliza, kuna pesa za bure, twende tukazichukue. Nikamwambia buka kwanza, alafu nieleze hizo pesa zinachukulikaje za bure kama ni za bure watu wote waliokuwa mjini hapa ajenda kutu. Akanambia zinachukulika, nikamwambia nieleze. Akanambia mimi najulikana Manzese, kama najulikana wewe, twende tu kama supporter, tutakacho kwenda pale tutaenda tunaenda kuchukua biashara unga tutaenda kuchukua unga, tukishaenda kuchukua unga tutauza, alafu tutagana hela. Mm-hmm. Unga gani? Unga mahindi. Mm. Akaniam, akaniambia kama nikamuuliza <clears throat> unga huo tunauchukua kwa nini? Akasema wapo kule, mbona watu wanapewa, mimi nakopeshwa kule, tunaenda kukopa tu. Kambe basi sawa, tupange siku. Tukapanga siku, mimi nikamwacha kijana pale, tukaenda. Tupofika sasa alivyosema na tupofika pale ni tofauti, kwa sababu baada ya kufika pale yeye alisema kama nimeleta tajiri huyu bwana anachukua unga anapeleka Zanzibar, kwa hiyo anataka unga mwingi tani sita. Kwa kusema kweli kwa sababu nilikuwa sio hivi, na mimi pale pale nika jiingiza, kwa sababu ilikuwa kama nisenge tushatoka kule vyema, mimi naenda kuangalia hiyo staili ya kuchukua hizo pesa lakini tulipofika kule yule bwana akalichukua ile zigo kwa kutuisha. Eh. Basi na mimi nikajikaza mimi nikamwe eh, kweli kweli kweli, na wakati ule ilikuwa ni wanawake watupu wanafanya ile biashara mm. Kwa hiyo wanawake wanakuzunguka, mimi nao mimi nao mimi nao mimi nao mimi. Kwa kusema ukweli, baada ya, ya haya kikubwa nilichokisema msinifate, kikubwa mtafuteni mmoja wenu, halafu yeye ndo aje kuongea na mimi. mm kama bosi vile. Nikakaa nikaekewa kiti pembeni, nikanunuliwa na soda. Kwa kusema kweli, nilizungumza naye yule mama tukakubaliana tani sita tani sita wakati ule, kwa sababu sikumbuki sana, lakini ilikuwa kama ni milioni mbili na something hivi, ushanelewa eh? Kwa hiyo sawa sawa gari eh, mnapeleka wapi? Akamwambia mimi nina store Buguruni Rozana. Basi sawa sawa sawa, yeye akawaita wale, akawaorozeshea. Baada ya kuwaorozesha, kweli kila mtu akataja aliokuwa nao, akaorozeshana. Mimi tayari wakajaza, lete gari, gari mbili, tukapakia tani tatu tatu nikapanda moja na mwanamke mmoja na yule akapanda moja na mwanamke mmoja, tukaenda mpaka sehemu husika, bana, ni hapa mimi huwa na hii ndio ofisi yangu, nachukua hapa nikipeleka, nikirudi hapa nachukua. Kwa hiyo pesa muje baada ya wiki moja kuchukua hapa hiyo sehemu. Sasa kule uliitengenezaje fasta kiasi hicho? Sikuitengeneza wala haikutengenezwa, ni nyumba ambayo kweli ilikuwa na fremu, kwa hiyo unga ukashushwa nje ya fremu. Mm. Ushanielewa? unga ukashushwa nje ya frame, nje ya frame kama hapo mm. Bana, ofisi ni hii hapa, nyinyi mtakuja hapa mm. Sasa hivi mzigo shusha hapa, shusha hapa, panga vizuri, mimi naenda nyumbani kuoga, nitakuja kufungua mm. hiyo kweli. Watu wakashusha wale mama, wakachukua wakapanda gari zile wakarudi zao mm. Kutoka pale jamaa yule mimi nalinda pale, akafuata usafiri mwingine kuhamisha kumpelekea jamaa ambaye kwa tumeongea naye kwa kusema ukweli, Mwenyezi Mungu ndo kila kitu. Ni mambo yote ambayo kuwa binadamu unapofanya jambo natakikana baadaye uje ukae, utakapoyakumbuka na kuyaacha, ndo Mwenyezi Mungu ni kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, huenda akakusamehe. Mm. Tukahamisha tukampelekea jamaa akatupa milioni moja na laki tano mm. tukagawana ile hela yule bana Nikamkumbusha useme wake aliosema kama Dar es Salaam basi. Mm. Nikamwambia unachukua hela Dar es Salaam umesema basi. Mm. Hii ni safari ya kuondoka Dar es Salaam. Utakaporudi ukikamatwa, ukinitaja na kuja kukua Wewe ndio unamwambia? Ndio. Yes, ndio kanifuata. Mm. Mimi nilikuwa naendesha tu maisha yangu. Mm. Lakini sasa ibilisi wake akaja akanifuata ibilisi wangu wakakubaliana. Sasa leo kuja kukiuka, sitakusamehe. Yule bwana kweli kweli sawa, na alafu wakati huo yeye kaoa Mzaramu. Kusema kweli, yule bwana alikuwa na kitoto kimoja kashazaa akasema naondoka na mke. Nikamuuliza mke wako, akasema naondoka. Yote nilimuuliza kabla ya kwanza tujaenda. Baada ya kurudi tena unampa hela, nikamuuliza tena aka nini, nikamwambia basi sawa. Siku ya pili mimi nikarudi zangu Manzese pale, nikafanya shopping yeah. kweli nikatafuta meli genge nikampa yule yule jamaa msimamizi genge lako lile e, chukua jamaa yupi wewe asimamie kijana ambaye kwa nilikuwa naye mm. nikamwambia ile genge ni la kwako ndo malipo yako mm. na chumba kipo kula kuna kuna kodi utalala mm. mimi naenda kuangalia maisha sehemu nyingine na kusema ukweli safari rasmi ya mateso ilianzia hapo mateso safari ya maisha yangu katika maisha yangu, mateso yalianzia hapo. Huko yaliko nilikotoka ilikuwa kama ni kinywaji nakaribishwa. Safari ya mateso ilianzia hapo. Baada ya kuchukua zile hela, yule jamaa yeye alienda wapi na mke wake na nini? Tuliachana. Kwanza mimi niliondoka zangu, lakini nikaenda mpaka nyumbani kwa mamangu. Hmm. Baada ya siku tatu na yeye akaja kwa sababu tulikuwa jirani, vijiji jirani. Kaja kuja zake Pemba kule, tukaenda mpaka nyumbani, akawa anakuja anakuja, lakini ilichukua kama muda ya wa wiki au wiki mbili, tukawa tunashaurizana, ni tunapanga bana, hapa tuondoke tuende tukatafute tukaangalia maisha sehemu nyingine, huku tukijua kama ndani ya wiki moja, yani kuna kuchukua ule unga kuuleta hadi tuliwekele si wiki sisi mpaka tunafika Pemba, mpaka anakuja ule tayari wiki ndio inaingia. Kwa hiyo wale katika kutafuta ndani ya wiki mbili wakaja akampata Mpemba mmoja akaambia, mi wale nawajua mpaka kwao na habari zilizopo ni kuwa wako huko kwao, nitakupeleka nigaramie nauli ya kwenda na kurudi. Wale wakakubaliana. Habari ile ananiletea mida ya saa nane mchana. Kitu nilichomwambia nilimwambia mimi ni Mpemba, hapa niko Pemba. Hakuna chochote kitanipata. Hawezi askari kupa, kuvuka maji au yeye kuvuka maji kuja hapa alafu askari atoke naye alikotoka ajanichukue. Haiwezekani. Mm. Yaani nazungumza hiyo nikijiamini, lakini nazungumza niko na yeye uso kwa uso, nikiangalia pembeni nafsi inanisuta. Nitakwenda jela. Mungu akajalia tukakaa tukashauriana na yule bwana akanambia yupo mzee ni mzee wangu kabisa twende mm. nyumbani kwetu tunakoishi na aliko yule mzee kwa gari ya kawaida inaweza ikachukua masaa manne matano masaa manne matatu daladala unaweza ukachukua masaa matano kwa sababu si unajua shusha panda mm. tulitoka na basikeli saa kumi usiku Saa kumi usiku tunatoa baskeli ndani tunaipanda mpaka saa saba mchana. Saa sita na dakika tano tunafika hiyo sehemu. Tunafika pale tunakuta watu wamekaa wengi tu, yani kuna ishara ya msiba. Jamaa akasema ngojea kwanza tusalimie hapa kwenye msiba ili tuulize tumuulizie mzee. Kumbe yule mzee tulimwendea ndio kafa. Na jeneza lishaka maiti kashatolewa nje ndio anaenda watu wanamaliza taratibu waende wakamzike. Nilihuzunika, nilisema sasa jela nitaiona mpaka mganga kafa.